फरवरी को हम सभी मोहब्बत का दिन यानी वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं पर शायद आप में से कुछ को ये मालूम ना हो कि इसी दिन बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री सिनेमा की सौंदर्य देवी और फिल्म प्रेमियों के दिलों की धड़कन मधुबाला का जन्म हुआ था मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था मधुवाला अपने माता पिता की पांचवी संतान थे उनके बचपन का नाम मुमताज बेगम जहां दहलवी था मधुबाला का जिक्र होते ही हमारे जहन में अलहर मदमस्त कातिल निगाहों और दिलकश अदाओं वाली उस अदाकारा का चेहरा हमारे जहन में उभरता है जिसने मुगल आजम तराना दुलारी महल दोस्ताद यहूदी की लड़की फागुन हावरा ब्रिज काला पानी और चलती का नाम गाड़ी जैसे 50 हिट फिल्मों में अपनी अदाकारी से सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर वर्षों तक राज किया बॉलीवुड में उनका डेब्यू बेबी मुमताज के नाम से हुआ उनकी पहली फिल्म बसंत देविका रानी बसंत में उनके अपने से बेहद प्रभावित हुई और उनका नाम बदलकर मुमताज से मधवाला रख दिया उन्हें मुख्य भूमिका निभाने का पहला मौका केदार शर्मा ने अपनी फिल्म नील कमल में दिया इस फिल्म में उन्होंने राज कपूर के साथ अभिनय किया इसके बाद उन्हें महल फिल्म मिली महल फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा मधुबाला के साथ ही अपना डेब्यू करने वाले राज कपूर ने उनकी खूबसूरती से प्रभावित होकर कहा था कि लगता है ईश्वर ने खुद अपने हाथों से संगमरमर से उन्हें तराशा है शम्मी कपूर ने अपनी autobiography Shammi Kapoor the game changer में लिखा है मैं ये जानता था कि मधु किसी और के प्यार में है लेकिन इसके बाद भी मैं ये स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैं उनसे पागलों की तरह प्यार करने लगा था इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता था क्योंकि मैंने उनसे खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी तकदीर के भी खेल निराले हैं लाखों दिलों पर राज करने वाले अपनी मदमस्त कातिल मुस्कान के लिए चर्चित इस अदाकारा की निजी जिंदगी गम तन्हाई दिलों के टूटने और अपने प्यार से बिछोड़ने के दास्तां से भरी है उस जमाने के कई जाने माने हीरो अपना दिल इस अदाकारा पर लुटाने को तैयार थे पर मधुवाला अपना दिल दिलीप कुमार को दे बैठी और उसे अपना सलीम बना लिया दिलीप कुमार से उनकी पहली मुलाकात ज्वार भाटा के सेट पर हुई थी उसमें मधुबाला 18 की थी और दिलीप कुमार 21 साल के उनके मन में दिलीप कुमार के प्रति आकर्षण हुआ और वह उनसे प्रेम करने लगी मुगल आजम की शूटिंग के दौरान उनका प्रेम और भी बढ़ता चला गया दिलीप कुमार ने भी माना कि वे मधुबाला से मोहब्बत करते हैं और उनके मरने तक मोहब्बत करते रहेंगे पर कुछ फिल्मी उलझने पिता के रवैये और बी आर चोपड़ा के फिल्म नया दौर के कानूनी मामले की खींचतान के कारण दिलीप और मधुबाला में दूरियां बढ़ती गईं। इसके बाद नया दौर से मधुबाला को निकाल कर माला को साइन कर लिया गया दोनों के बीच फासले इतने बढ़ गए कि दिलीप कुमार से उनकी शादी ना हो सके इस वजह से मधुबाला डिप्रेशन में चली गई कुछ वर्षों के बाद 1960 में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली परंतु किशोर कुमार के माता पिता ने कभी भी मधुबाला को स्वीकार नहीं किया वे मधुबाला को ही अपने बेटे की पहली शादी टूटने की वजह मानते थे किशोर कुमार ने माता पिता को खुश करने के लिए हिंदू रीति रिवाज से शादी की लेकिन उन्हें नहीं मना सके मधुबाला अपने दौर में फिल्म दुनिया की इकलौती कलाकार थे जो समय से पहले सेट पर मौजूद होते थे वह फिल्मों के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे जन्म से ही मधुबाला के दिल में छेद था और डॉक्टरों के मुताबिक उस बीमारी में उन्हें बहुत ज़्यादा आराम की जरूरत थी कभी कभी फिल्मों के सेट पर ही उनकी तबीयत पूरी तरह खराब हो जाती थी चिकित्सा के लिए जब वह लंदन गई तो डॉक्टरों ने उनकी सर्जरी करने से मना कर दिया कि सर्जरी के दौरान ही उनकी मौत हो जाएगी